سلامونه تاسو ټولو محترمو راغلو میلمنو ته کتونکو ته او کاتبانو ته خدای دې وکړي روغ او جوړي وروره دا ورور ښه خبر وکړه وای د دوی په د مونږ په عشر او په زکات دغه غټ جنگ نه کیږي دا مونږ ته معلومات په دې پښې شاته څوک دا هغه ورکي خو بیا هم زه دا وایم چې زکات او خیرات او عشر دې خپل حقدار ته ورسیږي الله وايي اول په خپل خپلوانو کې د څوک غریب غوته ورک کاغه نه بیا د پامسایګانو چار چاپیر کې دی وګوره غوته ورک کال تم څوک نه بیا نو لک پسې ووزه بیا د بل کلی پښتنه ته ورکه دې سړی ته مو ورکوا چې هغه د تا د مرګ سبب په ګرځي ولی هغه سړی ته ورکه چې هغه راځي د تا پلو پلچک په ورانه لدی نه خو دا خو لکه مندر کې څه خټه وکې کنه مندر کې خو څه خټې وکې چېټي به ځان په عذاب کې ثواب دې نسته او ازار دې لایي به خدا که نه وي نو له دې نه بهتره خبره دا ده د مال نظره زه خو خپل زه خو دومره پیسه هم نه لرم چې زه زکات ورکم خو دا سرسایه ملي اردو ته په څه راکم ورکوم هغه طریقه باندې پټه ورکوم ورځم بس په چوکۍ کې سیار څو کسانی څو کسانی پوښتنه تر وکم ولا مو خو پنځه کسانی دلته می روپی پیدا کړی دا در واخلی هغه یې واخلی اوس ته ورکم عسکر یې اخلیم نو اکثره وای کو بل کالیم راته له کوچل دا څنګه تی پیدا کړي مونږ نه پیدا کو مال نور پوه سی اتی په خپل نو خبره دا شاید چې لایق دی کومک او دی امداد دغه خلک دي د خیرات په نیت مو ورکوي د دې په نیت ورکوي چې دا دوی دي چې مونږ په آرام خوب کوو دا دوی دي چې مونږ دنیا ته پیژندلی یو دا دوی دي چې مونږ له دنیا سره وصل کړي کو دوی نه د مونږ د آرام او زندگی او خوب دغه ونی دغه خلک دی اصلی هیروګان دی افغانستان همدغه دی د ما له نظره نو که چیرته ورکوی خیرات او غریب نه دی نه چاته سوال کوي شکر الحمدلله نه هغه دی خو ورکول دغه خلکو ته پکار که دی په سنګر کي مي د اختر روزه مي شا ته فاميل ته بيوليږي او خپلو خپلوان ته بيوليږي د ما له نظره چي که کوم سړی ورکوي دغو خلکو ته دي ورکړي چي تقويت سي که نور نه يا شا ته تر پاتي بچيان خو يې په خيټه ماړوي کنه نسې سبا دی شهید یی او وروره روسته د بچیانو غم خور څوک نه یی نو د ما کمنی افغانانو ملا صاحب ته بیخی مه ورکوی ملا صاحب باندې خیرات نه کیږی دا کفر ده ملا صاحب مونځ خرڅوی ملا صیب تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی وی یا کومه صحابی دی لیدلی وی چی زه جمع درکوم وروره ماته به مړی راکوی ماته به هغه در راکوی دا پیسې راکوی سرسایه راکوی نه ملا صاحب د خدای قران خرڅي داسې بزنس راخیسته د جمع در کوم یا به روپی راکې تراوی در کوم کنه پیسې به راکې ور دا پنځه وخت مونږ ته په کور کې هم کوي او ته په جمعات کې هم کوي نو پیسې د چی شي اخلي نو په ملا صاحب بیخي نه کیږي زه د په کافر سم چې ملا صاحب ته یو روپۍ هم ورنه کوي دا غم د افغانستان ته د ملا صاحب له کونې جوړ ملا صاحب تر اوسه وساته ومنازه او قدر هم ورکړه چې حجرې ته راسي وروره جومات ته راسي له ټولو بر دی ناست ملا صاحب اوس پرتوګ ویستلی تاسو به دا وایي چې دې کې ښه بد ملا سته وروره ښه بد نسته کې اخستی هغه ولې خوله نه خلاصي هغه ولې د حق حق خبره نه کوي اچا سه کړي هغه وزن چې وزن خو شهید شوی مري خو هسې مري ښه او بد نسته ملا ته ور پیم ورنه کوي ملا له سره د سړي زوی ده ملا چې هغه ملا چې حق وایي هغه پسې بالکل ودرېږي او چې څوک یې نه وایي چې هغه بزبزب یې نه د طالب طرف کوي نه د حکومت وایم بالکل څه ور پی ورنه کوي که مونږ کوي وروره خپل هم کوي کور کې هم کوي که ما تا پسې ما ته راکوي مونږ ته به مونږ به هم در پسې وکړو که نه افغانان اوس دومره تکړه سوي دي ولان خپلو زمونو ته دغه الفوبې په خپله مور ښودای سي اذان یې په خوه کې وکړه ښه بانه دې راته پیدا کړې ده ملا صاحب که نه وو نو خوه کې به دې اذان چا کاو نه که کوم اذان په خوه کې ارنګ کو مې تا څه کار ها وازانګ بکو ازانګ کې کړی سبا کونی سبا کونه ورکی ازانګه کې کړی وروره څونه خوره پاوي دا ټول کونیان دي کړی ورکی دغه ملایانو د زمونه په غوګو کې خپل ازانو نه وکي دغه دغه د خدای په کار کې کړ دي دغه په دې روزه مبارک کې دغه قتلونو ته وګوره دا چوپ خلو ناست دا څوک خو دغه ملای کې دا ما او تاسو مزه کړی دا دا ما او تاسو پیسې ورکړي دا ما او تاسو ورسخات ورکړي دا ما او تاسو زکات ورکړي ټول عمر سوسیال خوري د سوسیال خور زوی څه وړکای چڼې کاسه راخیستي وروره د خدای وکاو خدای وبخي وظیفه راوړي تر ملا سي سپینګره سي ان زمنه د مونږ په سوسیال ماړو دغه ملایان دې سړي زمون کوي دغه ملایانو ته وایي ته حق وایي جک سي د لاس پکرو کې په دې جمعې په ورځ خطبو کې په دې ټولو کې وایي چې دا جنګ حرام ده دغه ته زمون ملګي ولې نه وایي د زکات تقریر کې کوي د حج تقریر کې کوي د عشر تقریر کې کوي وروره او د سخات تقریر کې کوي وروره د سرسایه تقریر کې کوي ولې دغه غټ غټ غټ غم ولې نه کې زاړي چې دا روزانه مسلمانان قتل کیږي دغه ولې نه وایي دا هر کلی هر جماعت نه دغه یو د ورځ یو وری ویل چې چې وروره دغه جنگ حرام ده دغه ته بچیان ملګي دغه مرګ مردار ده دغه قتل کې دا قاتلان دي دا وطن خپل جوړیږي دا غم د ملالو کور جوړ ده یو روپی ورنه کوي نه سرسایه ورکي نه پیسې ورکي او نه تنخوا ورکي کومونس کوي ودی کی کنه کده مال پاره کی بیخي دی نه کوي ملا له سره د سړی زوی نه ده خبانه د راته پیدا کړي غو کې د اذان کو می کا ور اذان د تاب څه اذان ولا کا اذان د سړی ورور له تلیفون نه ورته نیسم د قاری سید صدقت علي خان اذان په غوږ کې ورکوم ها په تلیفون کې ورنه اذان راړوم د بچی په غوږ کې کوم تا څه کار د دنیا خپل غټ کاری هغه د مصر او کاری ورته راولم او ورور په تلیفون کې ورور او اذان په غوږ کې کوم د تاب کې څومره دا ملایان دې سړي زمن نه دي یو روپۍ حق نه کېږي چې ورکړي چې څوک یې ورکوي هغه به مسلمان نه که ورکوي ملي اردو ملي عسکرو ته ورکړي د ما دا خبرې دي پکتیاوال صاحب راغلی هغه ته وخت ورکړي مننه جانان ارمان صاحب یو نړۍ مننه کوم پکتیاوال صاحب تاسو ته سلامونه مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ مننه یارانو زه هم په خپل وار سره ټولو دوستانو ته سلامونه یم الله دې وکړي ټول شو روغ او جوړي او جانان صاحب خو څه شی پرېم نه شول قربان مو سم څه شی پرېم نه شول اوس خو ماشاءالله په میډیا باندې ځوانان شته ځکه موږ دلته په وطن کې دومره انټرنیټ هم کار نه کوي لیکن دا د تاسې موضوع ډېره خاص وه په دې خاطر باندې زه راغلم سټوډیو ته ګورئ یارانو ما په دغو سترګو باندې لیدلي دي چې په سعودي کې، په دوبۍ کې، په قطر کې او حتی په یورپ کې پاکستان خو د طالب د مور میړه ده، هغلته خو په عام جماعتو کې دغه چندې په جاره باندې کیږي، لیکن په دغو نورو هیوادو کې بیا په پټه کې دغه ږیرور کفار راځی تسپې اړی راړی وروره منافقت یې شروع کړی ډیرې ډیرې پیسې د افغانان ورته اچوی هر هغه شخص چې طالب ته د طالب سره یو روپی مرسته وکړه لای زر روپی مرسته وکړه د ده د ده دا یوه روپۍ که چېرته په یو ماین کې طالب وکاروي، لا د ده زر روپۍ، لا یو ماین، لا یو کارتوس، دا یې په دې د افغانانو په قتل کې ورسره شریک ده، په دې ماین باندې که هر څوک وختل که یې پولې والوزاوه، که یې دا وطن ړنګ کړ، ماین خو یې د دغه دي اخپاره، مرمۍ خو یې د دغه دي اخپاره، نور طالب دلته کوم وزیر دفاع ته خو یې نه پې اخلي خو د هغه افغانان پې وژني نو تاسي په لوی لاس باندي ام خدای غلطوي ام ځان غلطوي ام د خدای مجرمانی ام د خپل ځان مجرمانی او هم د دې خاورې د دې کونډې د یتیم مجرمانی په خپلو پیسو باندې تاسو د طالب سره په جرم کې ځان شریک کوئ دا خبرې هم دوه کاله درې کاله مخکې په دې میډیا باندې کړې دي نن هم هغه خبره ده که څوک له چا سره مرسته کوي دلته په افغانستان کې ډېرې داسې خیریه بنسټې دي چې وروره هره ورځ یې د ثبوت سره د کونډې او د یتیم ویډیوګانې درته اچوي له هغو سره مرسته وکړئ لکه مخکې چې دغه جانان ماما درته وویلي چې کومې خبرې درته وکړې دا اور چې را بل ده دا موږ او تاسې په خپلو پیسو ځان ته په خپله بل کړی. د دې ملا خو مړه شنه سته، که یې مړه شوی د ده خوله په سوال روږدې ده. لکه مخکې چې دې کوچي دلته درته وویلي په هغه ساده پښتو کې درته یایم چې یو سړی دې تا په وظیفو را لوی شي چې وړکۍ هم دې تا ورته ولاړې شي وظیفه را وباسه چې زیزڼی شي کاله یې په تا ده، خوراک یې په تا ده، بیا چې دی موردګاو زڼی شي، بیا یې تا، د تا مرګ یې ځان ته روا کړی. ټول عمر به یې د تا خوړلي، ټول عمر به یې د تا چیکلي، د تا په کندو به دی رالوی شوی، د تا په سترخان به رالوی شوی، چې چې رالوی شي، چې د پزلو آډر ورته راشي، ته به یې سبا رانیولی یې، وژني به دې. نو که که څوک زکات ورکوي که خیرات ورکوي په دې وطن کې کونډې او یتیمان دي یغو سره یې وکړي هر شی په ثبوت په میډیا نن سبا خو هغه وخت نه ده خیریه بنسټې دي طالب سره چې څوک مرسته کوي هغه د افغانانو له دښمن سره مرسته کوي د هغه سړي او د طالب د یوې روپۍ فرق نسته ډیره مننه یارانو د ټولو افغان مبارزینو نه نړی مننه چی بی معاشه عسکر دی د دی وطن د اخباره هره شپه راځی افغانانو تاسی ته لګیا یی او په تاسی کی بیا یو نیم بی موره بی پلاره راجګ شی دلته د خورو د مور کنځاوی ورته کوی دا ټول خلک بی معاشه عسکر دی او صرف د دی وطن غم اخیستی دی دا د غم ټغر غواړی چی نور یی له دی افغانانو له کوره ټول کی. کش په ولري یارانو ډیره مننه ډیره مننه پکتیاوال صاحب یو نړۍ مننه کوم ستا د راتګ نه هم خدای مو هر کله راوله الله تعالی دې توفیق درکړي و تاسو ته چې هلته په وطن کې و هیوادوالو ته یو مظهر د خدمت وګرځېږي جانان ارمان صاحب زه دغه ویډیو پلی کوم اخر دی یو دقیقه نورو کسانو کرامتونه لیدلي دي په دې سترګو په دې سترګو یو مې د مفتی اعظم محمد فرید صاحب کرامت په دې سترګو لیدلی دی څلور کسان نور دي په هغې کې نواب نواب کاکا به وته وی په مسجد نبوي کې اوسېده ما دا هغه کرامت په دې سترګو لیدل د افغانیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک خواته یو داسې ګوټ غونتی دی داسې چې تاویږي هغې ته مونږ په خپل اصطلاح کې مجمع الاقطاب ویو د قطبانو مجمع د دنیا د بوډاګان پکې نه ناستي بزرګان خلک چې عمرې له لاړ شوې ګوره هغه کې یو افغاني او نواب کاکا به ورته مونږ ویولي الله او سعودي کې چې اوسې نو ځان سره به یا بطاقه ساتي یا به ځان سره پاسپورت ساتي یا به اقامه ساتي د ده نه اقامه و او نه پاسپورت و بس پی سبیل الله به ګرځېد راګرځېد ناستو یو ځل دا شورته راله ما ورته کتل لکه دی باندې داسې ناستو ولاوا بابا ما ورته داسې کتل شورته راله ده ته به د الله داسې ور واچو داسې به نیو څنګه به چې دا لاس نیونه د دې شرطي او د دې پولیس والا دا لاس په داسې راتاو شو داسې به راتاو شو داسې به راتاو شو بیا چې به لاس نیو بیا به د دې پولیس افغان صاحب والا دا لاس دا سعودیان چې کله ډېر زیات تنګ چې نو وي خل لیول دی څه شي خل انټرنیټ به بند بند کیږي موږ عاشقان یو موږ خدای رسول الله خیر او سیلو کو صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو ما ته وی ما ته به بچا شوی بچا شوی دا څه خبرې کې مې نه ماته بیان وکړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبر مبارک څه حالات و یو عظیم شان برزخی تخت لګېدلې دي حضور صلی الله علیه وسلم د برزخ د حیات مناسب قریب الی حیات حیات دنیا بلکې حیات دنیا مناسب ناس راغلی او د دنیا دا ټول مخلوقات راځي نو یاره وروره یو سیلاب را روان نو باچیان او سرداران نوابان او کرنیلان او جرنیلان او دا ټول صلات او سلام چې چې السلام والسلام علیک یا رسول الله الصلاه والسلام علیک خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي ځکه جواب د حدیثو نه ثابت دی خو سترګې مبارکې نو چتي چاته هم نو چتي په دنیا کې دوه قومونه دي چې هغه ویراشي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خاندي سترګې مبارک چته کی او خاندي او د سلام جواب ورکي ما وتوی نواب بابا وایو سوق دی مونږ یې سره چې مونږ پکې وځو وی یو د ته زه جانان نه پوښتنه کوم نو تا ته پیغمبر سترګې په تکل دی پوښتنه کوي دا شان ضرورت نشته نو مونږ نشته نو مونږ وروره دومره بختاور خلک استو بس وروره نه د مونږ ته خو سم ضرورت نشته نو دا خو مننه مننه ملګرو دا خو ډیر وخت مخکې هم موږ اورېدلې و چې دی وایي فقط دغه دوه قومونه بجهاد کوي ته ورځ د قیامت دا خو دا د افغانانو غولولو د پاره یو پروژه ده دا سړی مهرباني دا د بالیووډ فلم مې کتلی کوم یو ښه دا د بالیووډ فلمو شوقي ده دا خو ګوره ها زه درته وایم دا ګاډري ما مدینه وره کې ما څوارلس کاله تیر کړي دا دروغ وي ته ښه اول خو دا دروغ وي هغه جنرال باقي ورته وي په جنرال باقي دی د دنیا زاړه دال ترغلي اول خو په دازیار ته چې سیدل ته هیڅوک پرګدي نه اجازه نشته چې سي ټول په دالین باندې چې به اجازه نشه بغیر د منځو وخت نه مو وره چې د څوک پات شي کینی ځنې کسان چې په جنرال باقي کې دوه رکعاته مونږ کوي هغه ته نه چې ظالم ته ټیکي کینه پرګدي نه هر څړې چې دوه رکعات مونږ کوي چې دا دروغ وي بیا د خبرې ما اوریدلې وی چې افغاني او یو مکمل غوای خوړل او چې یو چې دا ټول دروغ وي او پاک وردګار مونږ مولای سره کوم هغه نشه پاک وردګار د غزي مولای دومره دومره یو خبيس انسان د مولا د دوی ټول ګره اول وای بتا کبي یا با وړ که چې پاسپورت نه درسره ته سعودي ته څنګه تللی سې که دغه قاضیه دې د سعودي حکومت په پولیسو کې په قاضیه دې ماته راجسټر راوښودله چې داسې یو افغان راغلی او یا به دا ټول افغانستان کې یو چا ویل چې ووله بې ویزې یو افغانی تللی و سعودي کې ناست و پاسپورت هم نه و سره دا څه ډرتې ولي دا خلک تک شنه خره دي دا د وکټوریا بچیان دي ګورې دا سټوري جوړولو کې د انګریزان ډېر مخ افغان صاحب افغان صاحب هیله کوم مهرباني جانان ارمان صاحب دا محمد طاهر ته وخت ورکو بیا لایف هم بندو لایف ته خبره دې شاید سوال ورور وک خیر ده دا یو څو ملایان دی یو څو وخت مخکې خوبونه زیات شوي چا به قائد اعظم په خوب لید چا به وروره علامه اقبال په خوب لید بله ورځ د علامه اقبال زوی راغی او دوی ویل چې علامه اقبال خوب لیدلی و چې پاکستان جوړیږي به جوړیږي علامه اقبال زوی راغی وای د ما پلار بیخي دا خوب نه دی لیدلی چا چې ویلي دروغ یې ویلي ملا صاحب بیا غلی سو بیا یو بیا اوس دا د هغه ملا صاحب د چکرو خبرې دی یا وایي زه له څو ورته له مسکو نه داګستان ته تلم او بس سهار ټیم روان شوم مازدیګر ورسېدو و سړی دوه درې ساعته د طیارې لار ده نو ته په چیش کې تللی سړی ورته حیران بیا وایي له داګستان نه مې حرکت وکړي اوکراین ته تلم و سړی ته اول دا پاسپورټ راوښیه تا ته دا دا ویزې چا درکړه ته مسکو ته څخه لاړې دا ګاډریان اوس د ایرا منډي د داپین نه دي دا ګاډریان اوس راوتی دي آیو چا ناری کې امداري غونته نه ده توجه چا چیغه کې عاملا د څه خبرې کوي د پیغمبر منبر کې باید د سړی ناست ها عالم خو د د معاشري سترګي کنه خلکو خزي او او پیغلی او زړی په کورو کې اوري دی په منبر ناست دی څو څو وای دا پلانې هغه د سواد مولا صاحب توای وای دا خنزیر مولا ها دا دغه ملایان دي داسې ملایان دي دا اوس بل رقم یې چارج کړي دي دا اوس ساتي دغه دا اوس پوره هغه د باوبلي فلم یې کتلی د ښه د هندوستان اتایمل والا نه دي بس هغه کیسه په پښتو کې دا ښکوي چې موږ نه ده لیدلی هغه په پښتو کې درته ترجمه کوي درته وایي چې داسې راغی لاسونه یې تاو و پلانی شوی پستان کوي خدای دې ځان ته غرکه ګاډري تباه برباد سي او دا سرکوزي ورته ناست او سیاسم ملا دا د سوات ملا احسان نومېږي څه نومېږي ډېر یو بهترین امام دی موږ ورته احترام لرو سواتای ملا دې زنده آباد وي د هغه پر الاخر ته خبرې کوي هغه ته کنزا کوي نه د پیغمبر په منبر باندې د سړی ته کې ناستل پکار دي ابل شي کوي چې ولا زما جب کې لزر روپۍ دی او موږ سره خو لزر روپۍ هم د ملا جب کې او یوې ښځې راباندې دعوه کړې وه چې ماته داسې او مونږ ته خدای داسې ښځې راکړې دي وه وروره د ښځې صفت دې په منبر چشته کوي ولې په دې مبتدیانو غیه چشته خلکو ورته متوجه کوي کوم پیغمبر د خپل خځې او صحابي د خپل خځې صفت کړی چې داسې ښایسته ده دومره یې څڼې دي دا ملایان دي دې ته موږ ناست په دې پسې موږ مونځ کوو په دې پسې موږ وروره تراویح کوو تر څو چې دا ملت ته دغه دغه ملایان جواب کړي نه دا خو خواهشي خواهشات نفسانو په سر اخیستي دي د حیز باس به کوي وروره د زنا باس به کوي وروره وسړی ته امام یو که ته هرا منډۍ چوکیدار چی شي دغسې خلکو دا وطن او دا ملت پښتانه جاهل قوم ده چې څه شي ورته په عربي کې کنځام وکړي ورور هغه وایي سبحان الله